Hello, witajcie, zapraszam was na ostateczną recenzję Days Gone. Dzisiejszy materiał będzie krótki, ponieważ szanuję wasz czas. No dobra, mordeczki, no to zaczynajmy. No dobrze, to zacznę od plusów. Jak dla mnie największym plusem gry jest stosunek jakości gry do ceny. Days Gone moim zdaniem to naprawdę przyzwoita gra w całkiem rozsądnej cenie. W poprzednim odcinku wspominałem już trochę co sądzę na temat tej gry, jednak wtedy bardziej skupiłem się na naszym protagoniście. Wiecie co mi się niezmiernie podoba w tej grze, to fakt, że posiada ona pełną polonizację i dubbing i napisy. No dobrze, ale co w tym takiego niezwykłego? Ano to, że w wielu współczesnych grach takie rozwiązanie jest rzadkością nawet w tych o wiele droższych. A więc mogę śmiało stwierdzić, że w tym zakresie producent podszedł do tematu bardzo profesjonalnie i ogromny szacun dla niego za to. Oprawa wizualna gary może dupy nie urywa ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to port konsolowy, to muszę stwierdzić, że jest ona naprawdę przyzwoita. Okej, okay, no to wspomnę teraz trochę o prawie dźwiękowej gry. Nie jest ona górnolotna i czasami może być nużąca, jednak tragedii nie ma. Cóż mogę o niej więcej powiedzieć, jest po prostu znośna. Teraz przejdę do kwestii technicznych związanych ze sterowaniem naszym protagonistą sterowanie jest naprawdę intuicyjne i przyjemne. Natomiast walka może dawać czasami wiele frajdy, jednak to zależy z kim walczymy, czy z zombiakami, czy z ludźmi. Dla mnie w tej grze walka z ludźmi jest bardziej przyjemna niż walka z zombiakami, ponieważ wykazują oni więcej inteligencji i trzeba się bardziej postarać, żeby ich pokonać. Gra zawiera jeszcze wiele smaczków takich jak na przykład dobrze rozbudowany system craftingu, jednak o tym opowiem w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem, a i jeśli odcinek wam się podobał lub był pomocny w jakiś sposób, to zostawcie subskrypcję subskrypcję, łapkę w górę pod odcinkiem, ponieważ każda wasza aktywność jest dla mnie ogromną motywacją do nagrywania coraz więcej materiałów.